हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो गूगल शीट का है और गूगल शीट में पावर का पावर हम देखेंगे तो is equal to power formula apply करते हैं यहाँ पर ये पावर फॉर्मूला लगाया हमने और अगर आपको किसी का भी पावर पता करना हो सपोज कीजिए कोई भी नंबर हो जैसे टू है अब टू पे पावर कितना लगा दिया टू पे पावर टेन लगा दिया तो टू पे पावर टेन कितना होता है अब आप कैलकुलेट करते रहिएगा आंसर आपके सामने है एक ठीक है टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन टू या ऐसे करके आप कैलकुलेट करिएगा ठीक है फिर यहाँ पर अगर कुछ और लगाना हो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दिया इज इक्वल टू पावर ठीक है ये पावर लगा दिया और यहाँ पर मान लीजिए सेवन का पावर देखना हो और थ्री पावर देखना हो ठीक है तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है 343 ये देख सकते हैं तो पावर फॉर्मूले का यूज पावर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं ठीक है एस अलग है पावर अलग है देखिए एस से स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का तो यहाँ पे अगर आप एस लगाते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको और टू का स्क्वायर रूट अगर आपको कैलकुलेट करना है ऊपर आपको आंसर दिख रहा है तो एस में और पावर में अंतर है ये बात ध्यान रखिएगा